Chegando aqui, composição fria, na poesia tai chi Sequência de Bruce Lee, xing ling, swing no ringue Não se extingue, por mais que me xingue Continuo no pique de ping pong Ponderando a new song, Monster Monge Pistas esse grafite em la mente Único maker desse beatmaker Acompanhado de Mike sem ser fake I need my space, é que o Boicaque fez Ah, tá na minha vez Sem delonga de perna longa e Looney Tunes de tubos e tabus Escute um blues, lute por luz Mesmo confuso, fuso horário da morte, sou for duns Honesto, funesto anúncio sem e mesmo sendo fúnebre assunto Presumo que o resumo do mundo é como o futuro rumo Sem lugar seguro, homo, homo, humus Compus no modo mudo, repeat do beat em hit do furibundo Meu repique surdo, assim que luto Meu que eu te escuto, uma lousa melódica educo Tanto casado, nora, genro ou de geneunuco De Memphis, Acapulco, gen, scan Levanta do sepulcro se ouvir este barulho Tá bom, tá bom, parei de tumulto O túmulo é é cripta, tá escrita típica egípcia Venerar os mortos é coisa antiga Vaticano e a Vatica, Bafomé se identifica Aliança mantida, Babilônia, demônio, Apolião inseticida Tinta suicida que corre e desfila A mão e a argila, emoção que se destila Oscila estilo, sem tipo de capitão e latifa Tufão de tarifa, térmica extermina perifa Mundo que atiça as catiças do catiço Que na catimba derriba relativo Aqui se equilibra até em cima de não dominar nada O perigo se encontra na esquina traquinas e seus trequinhos. Venham meninas e meninos, vendo alegrinhos docinhos. Olha o passarinho verde, tingiu as penas apenas por psicológica atividade, com cumplicidade de psicodélica vaidade. Ele só quer acompanhar as mudanças extremas, tremores. Por falta de temores, dezenas, centenas de milhões de milhares morrem por garzas nos ares. Calma, pausa pra asma, aspa pra guerra, miséria, falta de água. Do apocalipse apenas uma página. Né? Profecias trágicas, malignas táticas, o atentado do demônio em prática. Ira divina catastrófica, linha filosófica negativa apostólica. Compondo com enzímio, assim examino o declínio típico do mundo fatídico. Sinto o instinto, tanto amor lírico como o homem, seu espírito, sentimentos demoníacos, processos maníacos. Quando componho, exponho meus monstros demônios. Me desmonto, me encontro a cada ponto, ou a próxima vírgula ou ponto que se encontra ou conto, desconto meus sonhos, desencontro encontros da alma batida, cata particular, articula vida, fazer e mas Tem que fazer lindim demais, mais ou menos não vai. Vem o pombo e a caixa, pro mundo mais uma faixa, sem rixa, motivo pra polícia humilde de cabeça baixa. Se a cada linha não se perde a linha na rima, na disciplina encaixa. No compasso da música, o grave, é o violão, a moda acústica, voz, viola, moda da casa rústica. A vodka no frio da Rússia, lá do outro lado do oceano, nunca foi pacífica. Europa veio a canção lírica. Se o homem fosse bom, não precisaria de lei jurídica. Indica, indica que o cérebro melindra Menina linda, melinda, me liga Vamos ver se falamos a mesma língua Se o seu corpo com meu swinga Me diga, não me que resposta Você pensou besteira agora, ora O homem se perde por uma senhora a Minha não vossa, bandidagem invadia casca grossa Blitz no hit encosta Olha o que fala a prosa, pele prosa Túmulo, velas e rosas Que tipo de mudada é essa nossa? Mosca na moda, nada na fossa Come bosta, com compostas por químicos e seu guarda-costas. O que é em seu guarda-roupa? Dinheiro, as onças na trouxa. Ganhado por fazer os outros de trouxa com a própria boca. Lavagem pros cabeça oca, benção da santa oca. Tem que sempre falar de boa sobre certos assuntos porque o tempo voa. Vou além do que os outros faço por gosto. Manter o posto na vida não se perde neste jogo. Viver é perigoso pra quem abre o olho do povo. Não quero ter baba ovo, sempre aparece os piolho. Sujeito, sai gordo, eu aqui de novo, não manco quando com a caneta ando Pode ser em castelo ou antro, qualquer lugar minha poesia mando Improvisando ou escrevendo desencanto Desemprego não dá sossego, trabalho não dá descanso Aposentadoria remediando, os velhos se medicando Pelo médico desengano, na média da médium da mídia Subindo cantando, eles estão cagando e andando Pela situação do ser humano Vejamos, o que pensamos, fazemos Pra onde vamos, colhemos O que plantamos, seremos o que sonhamos